Astăzi este vorba despre a parca. Îndex este a așeza un vehicol într-o într-un loc public. Și uh, ieri am auzit undeva expresia spusă de cineva al cuiva, tu sparchezi experiențele și i-am întrebat uh, ce vor să spună și mi-am dat seama că era să fac și eu astăzi exact cu o experiență să o parchez. Poate știi că am uh, sărit cu parașuta cu ajutorul unui instructor și tot uh, astăzi era să-mi parchez această experiență. Cum? Am aflat că trebuie să fac față unei situații neprevăzute destul de grele peste câteva zile și mi-am zis, a, nu pot. Era cât pe să nu mai, să nu mai țin acel eveniment. Și uh, am zis, wow, păi dar cum fac? Uh, a avut dreptate cel de ieri, că îmi parchez experiența. Deci trebuie să o folosesc, să nu o mai las deoparte uitată într-o parcare și să o folosesc în uh, ceea ce trebuie să fac peste câteva zile. Așa că voi sări altfel cu parașuta peste câteva zile, dar aici pe pământ și într-o altă experiență. Tu ce părere ai? Despre tine cum, cum se poate spune că îți parchezi sau nu experiențele? Ceau!